Halo brother, welcome back to my channel Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial cara membuat logo seperti ini Nah, sebelum memulai tutorialnya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya Langsung saja, ini dia tutorialnya